2016. Oscura poesía. Una vez que me miró me dijo que me iba a llevar muy lejos de aquí, al más allá, en donde no podía alcanzar. Y ver la realidad La verdad era un mundo donde, donde podía soñar Sin criticar, donde hay paz no hay maldad, solo la triste realidad de la pianola de mi alma incapaz Difícil de soñar de ángeles negros Estrella fugaz, niña tu mirada es la única que me hizo despegar Llegar a la otra mitad de la cuadra Donde mi banda se peleaba al salir del colegio Tus dulces labios al moderno se contagio Del virus que cambió por siempre ¿Quién se iba a imaginar que cada noche estoy sediento de tu sangre? Aún puedo olfatear los latidos del corazones de las personas mis pupilas se dilatan cuando veo sangre Escurriendo de un cuello, dejé de ser del cielo La oscuridad, mi fiel compañía La soledad, mi mejor inversionista Esa es la historia cuando conocí a ella Una elegante condesa con delicada corteza Amala, fina mujer Devuélveme mi vida, quiero volver a ser mortal Pureza de la luna llena Bendecidos sean bajo de las estrellas cada luna menguante Soy incapaz de recordar cada momento feliz Voy detrás de sus sonrisas y llego a un mundo en donde solo hay cenizas Muero de frío en este planeta que le llaman tierra En donde la mujer es la que cría Ya no hay alivio ni compasión Siempre he soñado con este momento he soñado con este, este momento Siempre, siempre, siempre Oscura poesía, tú eres la que me alimenta En el charco de mis decepciones Oscura poesía, tú eres la que me alimenta En el charco de mis decepciones Oscura poesía, tú eres la que